Hello everyone, welcome to Learn English with Kodia. اليوم ان شاء الله غادي نديرو سلسلة تمارين اللغة الانجليزية وهاد السلسلة هي الثانية والتمرين راه خلينا في الفيديو السابق بالنسبة للدرس ديال how to add ing كيفاش نزيدو ing ان شاء الله للفيرب. هذا هو التمرين عندكم exercise add ing to the following verbs عندنا agree study, plan, participate, enjoy, open, stop, make, mix. اوكي okay. قبل ما نبداو التصحيح ديال هاد التمرين هذا اللي بغى يشوف الدرس راه غنخلي ان شاء الله الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف بالنسبه اول كلمه عندنا agree لازم لها ing اش غيوقع agreen كي غنزيدو بطريقة هادية علاش واي بيكوز عندنا دبل اي e. عندنا جوج ديال او e في الاخر ديال اجري اوكي داكشي علاش كنزيدو ان جي عادي نمبر 2 ستدي حسب القاعدة آه إلا ما عندناش هذوك الحالات اللي شفنا كنزيدو ing بدون اي مشكل هنا ستاري كنزيد ing آه كاين بعض التلاميذ اللي الاضافه ديال ing مع ديال ed هنا ed آه، هنا كنشوفوا واش آه، الفعل كيسالي ب y ومسبوق ب consonant ولا vowel. ولكن مع ing ما كاينش هذا ال problème. آه، اي فعل كيسالي ب y كنزيدو ing عادي بدون مشاكل so ستاريين is the correct answer 3 بلان هنا خصنا نردو شويه البال يس بلان هو من الوان سيلبل فيربس يعني الافعال اللي فيهم واحد ال vowel. هاكا آه، شنو كنديرو في هذه الحاله اوكي وي لوك ات ذا لاست 3 ليترز كنشوفو اخر ثلاثه الحروف في, في ال verb اللي هما ال اي ان لان هاكا آه، اوكي So, şnodna L consonant, A vowel, N consonant. So, nana CVC. فتحة رش كنديرو. We double the last letter. كندير. كتبو آخر حرف جوج مرات. That's good. Not planning of double N. Yes, very good. شو ال اللي بعدو؟ لا participate. لازم لا ING شنو غنديرو هنايا؟ Yes, good. عندنا participate. كتساليب أ or E in English okay so في هاد الحالة اش كنديرو we remove E عا باش كنديرو ing يعني كنحيدو أ عا باش كنزيدو ing كتولينا participated yes very good next عندنا enjoy نفس الحالة ديال study enjoy كتساليب y يعني ما كاين حتى مشكل هنا بالنسبة ل ing كنزيدو ing عادي بدون مشاكل enjoying The next word عندنا open فعل عادي يعني ما فيه ما عندنا هنا لا CVC لا آه، لا او e في الاخر لا double او e. حتى حاجة غنزيدو ing عادي اوكي opening 7 stop اوكي آه، هاد stop كتشبهنا ال plan علاش لان stop فيه واحد ال vowel يعني هاد ستوب كينتمي للوان سيلابل verbs Very good. آخر ثلاثة حروف فيه عندنا T consonant O vowel P consonant في هذه الحالة عندنا CVC دونك غادي نكتبو آخر حرف جوج مرات تولي عندنا stopping double P Very good. Make. Make بحال الشكل ديال participate verb كينتهي ب أ e. في هذه الحالة او حتى بطبيعه الحال في هذه الحاله كنحيدو او وكنزيدو اي ان جي بدون مشاكل the last verb عندنا هاد العشيه ان شاء الله عندنا mix mix الى زدنا لها اي ان جي كنكتبو ميكسين هنا وقع عندنا وان سيلابل وعندنا CVC ولكن كما شفنا القاعده بان الافعال اللي كيكملوا باكس و دبليو كنزيدو اي ان جي عادي بدون مشاكل بلا ما نديرو دابل ذا لاست ليتر اوكي donc هذا ما كان عندنا بالنسبه للحصه ديال اليوم اوكي بالنسبه لاستعمالات ديال ال gerund و ال infinitive وي تو ويداوت تو ان شاء الله تلقاهم في الدروس القادمه بحول الله Okay, that's all for today. Okay, thank you very much. Okay, and good luck.